За тэгээд энэ гар амар тэнэг байна. Одоо ингээд энэ хүчлээ. Йоо, юу яцхан үзчтэй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ Bear Wars тоглож байна. Тэгээд мэдээж хэрэг та бүхэн намайг Bear Wars тоглохыг амар хүсэж байгаа юм шиг үлээ зөндөө олон коммент байсан. Тэгээд ам тэгээд би яг аа одоо би яг юуны талаар ярих гэж байна гэхлээр би яг ингээд survival эпизодуудоо яг би яг өөрөө бол хийх сонирхол бол нэг тийм байхгүй байгаа. Би бол зүгээр л ингээд те Hypixel ч юм уу ямар нэг юм гоё PVP төр хийдэг тиймэрхүү сервер орохыг ховдоо бол хүсэж байна. Тэгээд гэтээ мэдээж би та бүхний хүслийг мэдээж хүндсэх үүрэгтэй учраас та бүхэн одоо яг миний survival бичлгүүдийн үржилүүдэд хийвэл яг хэр их хүн үзнэ гэдэг нь бас чухал тэгээ тийм учраас та бүхэн хэрвээ survival episode хийхийг дэмжиж байгаа бол коммент хийрээ тэгээд яг хав тэгэл угаасаа нэг тийм олон ёо тэгээ угаасаа нэг тийм олон үзхийг хүсэхгүй байгаад бол яг хав ер нь л би яг одоо та бүхний яг яг ямар бичлэг үзмээр байгаа тэр талаас нь би харж үзье гэж бодож байна тэгээд тэгээ би бас ойр бүр амар ингээд батга гараад ингээд амар царай муута дээрээ бүр амар муухай олцсон баг. <laughs> Тэгээд яа тэгээд яг үндэ би яг фейс камтэй бичлэг ингээд хий хийх ч нэг тийм сонирхол байхгүй юм тэгээд гэтээ яг ингээд face cam-тэй бичлэг хийх юм бол ингээд гоё үйл явдлууд ингээд гоё харагддаг учраас би харагддаг учраас би ингээд face cam-тэй бичлэг хийх сонирхолтой л юм л та. За тэгээд энэ гар амар тэнэг байна. Одоо ингээд энэ хүчлээ. <laughs> За за тэгээд ийж гисэн. Ойрд бас Bedwars тоглоогүй. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн Bedwars имжлэг үзхийг амар хүсэж байгаа юм шиг л тэгээд юу ч гэсэн та бүхний хүслийг биелүүлж байгаа гэж байна. Тэгээд аа дахиад нэг гой мэдээ гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа. Пүү 78 хот үн явж байна. Би ч нөөрөө юу лээ. Яа 28-аас л 50 он одын зөрүүтэй шүү дээ. Юу гэсэн ч үг. Тэгээд мэдээж эрэг өвлийн амралтыг 7 хоногоор сунгасан байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг та бүхэн баярлж байгаа. Би ч гэсэн баярлж байна. Тэгээд <coughs> За тэгээд тийм учраас би бас тэгээд юу ч гэсэн амархаас өмнө ганц хид хид имшлгүүд бол оруулчих واخ. Ер нь оруулахыг хичээнэ. Тийм тэгээд За би энэ удаад бол нэг тийм амир нөгөө хэрхэн бэд барс дээр ялах бай тактик бол нэг ашигламааргүй байна зүгээр гоё энгийнээр гоё тоглоё гэж бодлоо. Тэгээд энэ бас айгүй гоё шинжлэх мап байна. Би ч гэсэн шинжлэх малгатай энэ явж байгаа. Гэтэ одоо бол баг шинжил өнгөрцөн л дөө. Тэгтээ. За тэгээд сүүлийн үед би ингээд нэг одоо одоо юу мөрчмтэй дуу гэхэд ч бас хэцүү. Одоо MP MP4 файл хэмээн ашиг нөгөө нэг гэр имиг сахи хэлдгэр Тэгээд яг уу би яг зүгээр яг яг тэрэндээ бол амар сонирхолтой л байгаа л та. Тэгээд мэдээж хэрэг Facebook дээр яг миний апплод хийсэн бичлэгүүдийг шеэрлсэн бүх хүмүүст маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж хэрэг бас та бүхэн та бүхэн байгааг бол би бас ингээд байх байхчулах л та. Тэгээд бүх фэнуудаа маш их баярлалаа. Тэгээ мэдээж хэрэг одоо <laughs> би бас яг миний бичлэгийг юу гэж тэмдэ. Йоо ёо За би зовж гараа. Би яагаад гацчих юм? Тэг би ч болно энэ юу вэ? Халим уу? Би ч болно гайгүй PC PC дэлтэй. За за. Тэгээд мэдээж хэрэг э, миний бичлэгийг э, миний перчки файлыг хамгийн анх Facebook дээр одоо хус одоо юу юм чимдээ тавьсан тэр хүнд баярлаа гэж хэлэхэд цаашаа яг анхнаасаа би ингээд э, мэдээж хэрэг би тэр бичлэгээс болоод өөрийнхөө яг тэр дуу Facebook дээр тавих шалтгаан болсон учир нь юу гэх юм бол э, би яг ингээд хүний яг өөрийнх нь хийсэн юм яг өөртөө л үлдэх яг ингээд үлдээхийг би амар хүсдэг. Ер нь бол би яг нэг айл болох оригинал юмд л дуртай л да. Тэгээд тэрнээс болоод би өөрөө Facebook дээр тавиад тэгээд ер нь бол тэрнээс болоод ер нь бол одоо YouTube-ээс илүү хандлт аваад байгаа шүү дээ. Би ихтэй яг угаасаа Facebook дээр мэдээж хэрэг та бүхэн мэдгэл байх л та. Facebook-ийн хэрэглэгчд бол нэг тийм амар надад таалагддгүй. Ер нь YouTube байдаг хүмүүсүүд илүү ингээд гоё юмыг ойлгох чадвартай тий. Тэгээд илүү тийм гоё хүмүүс шиг санагддаг. Facebook бол ингээд одоо яаж юм л бол ингээд юм шүүмжилчих гээд за энэ бол устсан байна. Шүүмжлэх гээд байдаг тийм янзтай харагддаг. Тэгээ тийм учраас би нэг тийм Facebook дээр юм тавихыг аа нэг тийм хүсдэггүй. Гэхдээ гэхдээ яалтчгүй Facebook-ийн хандлага бол YouTube-ээс хамаагүй илүү юм байлээ. <laughs> Тэгээд тэрийг бол би яг сая л ойлгож авсан. Тэгээд тэгээд яг тиймэрхүү байна. За тэгээд тэгээд Аа. За манай гүйлдийнхэн э, орж иржээ. За тэгээ та бүхэн бас э, миний шинэ инкэн цаашийн за энийг мартчихарай. Аа э, миний бас шинэ MP4 файлыг та бүхэн орж үзээрэй. Зүгээр сонирхоорой. Энэт тээж магадгүй гэж бодсон. Тэгээд та бүхэн таалагдах боломж найж байна. За тэгээд. За энэ yellow бас устсан байна. Би одоо яагаад айгу хоосон хоосон багууд дээр яваад байна. Энэ хооронд бүр яг оо яг миний хажуудлын баг хөөй онгорхой нөө. За яна яв яв яв яв яв. Яа би бүр яг өгчлээ тэхүү. Би яг ингэж чинь манай ор бүр яг жижигчлээ. За нэгэ та бүхэн бас премиум аккаунттай болвол хамгийн түрүүнд Hypixel руу ороод манай Google Google руу ороорой гэж би та бүхэн маш хүсэж байна. Тэгээд та бүхэн харах юм бол манай Google-д одоо 34 хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс бол бүгдээрээ монгол хүмүүс. Аа тэгэд манай гүлийн нэр бол Mongolia гэдэг хүн байгаа. Тэгээд манай гүлдд бол та бүхний мэдэх аа Lexoz байгаа, Smolk маань байгаа, APVP Sword байна. Тэгээд Ultra MC, PK Gamer тэгээд ер нь бол манай манай монголчууд бол зүгээр бүгдээрээ байгаа. Тэгээд та бүхэн премиум аккаунттай бол манай группт ороорой гэж маш хүсэж байна. Тэгээд бас бас яг ингээд зөвхөн Монгол гэсэн утгаараа бас нэг тийм групп байгуулах гэсэн тэгээд юм нь бол ёо. За энэ бас л байхгүй байна. Энэ ч одоо <laughs> юу болоод байна. За одоо за одоо яг нэг ашгүй нэг юм ортой хүн тэнд явж гин. За одоо бүгдээрээ тэрийг арчих болно. Аа тэгээд дээрэс нь би бас оо ямар тэр дот вэ? Үу ээж ямар тэнийг юм бэ? Хачуу. Энд дотор байгаад дээ штэ. Ямар дүүф юм бэ? Йоо, намайг бүр хард. Намайг бүр тоохгүй мах та. За тэл тэл. Ороо миний орыг устгах надад хамаагүй л гэж байгаа биз дээ. Скул намайг хараагүй юм уу? Би ямар тэнийг юм бэ? Аквак <laughs> фестиг хараагүй явцсан байх юм. Йоо. За за тэрийг аквак акван миний орыг ухаж байгаа айвал. А тэгээд дээрэс нь би бас утахгүй quick quick and a там бүх мэдэх question and answers боёо асуу ёй ёй асуулт ба хариулт тэгээд хийх гэж байгаа тэгээд э, тэрийг угаасаа хийгээгөө маш удсан бэлээ бараг жил болсноо яасан тэгээд тэгээд дээрэс нь бас аа э, тэгээд дээрэс нь бас э, юу яасан бэлээ юу яасан бэ гэхлээр аа э, яг сүүлчийн question and answers хийснээс цаашдаа цаашаага дараа нь э, мэдээж ирээ та бүхэнд бас дахиад миний мэдхгүй зүйл мэдмээр байгаа зүйлүүд гарч ирсэн байх гэж бодож байна. Тэгээд тийм учраас та бүхэн Гэтэ яг энэ дээр бол Q&A зарлахгүй аа э, та бүхэн миний Instagram дээр хичээрээ учир нь яг ингээд YouTube-ийн бичлэг дээр комент дээр нь асуулт хариулт хий гэхлээр ингээд амар замбрааг уулчдаг. Тэгээд тийм учраас та бүхэн Instagram руу ороод тэгээд Instagram руу ороод тэгээд э, би та та <coughs> би буцлаа. Би бүр яг хэлсэн тэр залуу яг миний яг орыг ухаж байгаа гэсэн бүр яг ухачл байсан байна тэгээд би ч угаасаа ороо хамгаалаагүй хамгаалч юу лээ хамгаалаачгүй байсан чи. Тэгээд та бүхэн миний Instagram story руу ороод тэгээд хүсэн юм асуугараа тэгээд яг хүсэн юм ач хийжтэй тэгээд ер нь бол яг хүн асуухад хариулах боломжтой асуулт асуугаарай гэж хүсэе тэгээд. Тэгээд би өөрөө харж агаад хамгийн гайгүй буюу хамгийн сонирхолтой гэсэн 15 асуултанд хариулна гэж бодож байгаа тэгээд. Оо, оо, оо, оо, оо, оо. Арах бүгдээрээ. Бүгдээрээ барчих уу. Нэг тийм амар бол харагдахгүй байна орцгоё. За ингээд аа өнгөрлөө. <laughs> Бэж та нөгөө 78 одтой гарч хин байла. Дебр Барт. Оо оо F3B юу лээ? Нөгөө F3-аа дарахлаар нөгөө нэг invisible хүн гарч ирдэг мэрдэг гэдэг л яана. Сая бүр яг ender pearl дуурсан. Би бүр би амар айжин тхүү. Тэр гарыг хаана байна? Өө би бүр яг унлаа тхүү. Тэгээ юу ч бейс дээр оо оо Яа. Яа, тий байлгүй дээ. За за зугаас тэгэл харах харагдтал юм бол тэгэл ер нь бол оногдох нь ойлгомжтой байсан. Тэгээд GG гой тоглолт байлаа. Хооло алгүн Hispano hablante. Яа энэ ямар амар амар хэлгүй. За за тэгээд та бүхэн тэгээд э, таалагдсан бол лайк ам subscribe дараарай. За тэгээд манай guild-д ораарай гэж хүсье. Тэгээд Instagram дээр story яг одоо та бүхэн бичээрэй. Мэдээж хэрэг story 24 цагийн турш үргэлжлэдэг болохоор та бүхэн амжиж асуултаа бичээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд миний Instagram хаяг бол энд байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг та бүхэн follow хийгээрэй. За тэгээ дараагийн бичлэр уулзлаа. Түр баяртай.